Depois de três meses, depois de vários desafios e eliminações injustas, estamos aqui contemplando nossos finalistas Pancake Lemon, que chegaram bem longe, para ser sincero. Eu não estava esperando por isso. <coughs> Continuando, hoje vamos descobrir quem será o vencedor. Os eliminados têm um papel muito importante eles quem decidirão quem será o merecedor do tão cobiçado prêmio de alguns Robux que eu tinha na minha conta, um desenho meu e um GIF legal feito por mim. Esse é o fim de Friagem Faz Algo! Primeiramente, vocês têm alguma coisa a dizer sobre por que vocês merecerem ganhar ou algo assim? Olá, aqui é o Pancake. Eu vou responder. Por que eu deveria ganhar? Eu acho que as horas que eu dediquei para fazer as minhas entries e o fato de que eu fiquei em primeiro lugar nos últimos três desafios são bons fatores. No geral, eu acho que eu fiz um bom jogo, com alianças e dedicação. Mas apesar de tudo, eu acho que eu e o Lemon fizemos nosso caminho para as finais. E ambos merecemos essa vitória. Ok, eu acho. E você, Lemon? <laughs> Muito inspirador. É. Comerciais! Está com fome? Então aqui está a solução, com os biscoitos de bacon. São muito deliciosos e bom para a nutrição, além de vir com aquele gosto de bacon. Chega de... Já voltamos? Ok, ok, vamos acabar logo com isso. Eliminados. Eu dei pra vocês um tablet de votos. Escolha um dos finalistas que merece ganhar o jogo. Todos têm 30 segundos pra votar. Certo, tivemos no nove votos. É um pouco menos do que eu esperava. Não se preocupem porque os responsáveis por isso já estão sendo levados. Primeiro voto. Lemon. Segundo voto. Lemon. Terceiro voto. Pancake. Tarado! Eu voltei para me vingar. Por todos esses anos que eu fui rejeitado, você pagará! Ah! Continuando. É, quer saber? Isso está demorando um pouco demais. Eu só vou pular pra onde empata e revelar qual é o último voto. E o último voto vai para... Pancake! E, é, parabéns, legal, toma esse prêmio. E a todos os envolvidos, muito obrigado pela participação e espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau!